Perashat Vaihi, última Perashá do livro de Bereshit. E o versículo inicial da Perashá diz o seguinte: Vaihi Yaakov Beeret Mitzrayim, e viveu Yaakov em Eretz Mitzrayim, 17 anos, etc. Pergunta Orahaim Akadosh: Por que que a Torá, depois que disse seu nome não vai ser mais Yaakov, mas sim Israel, certo? E já vimos em Perashat Vaishlach, a explicação do Rahai Makadosh, que o nome de Yaakov ficou, mas por que quando Hashem chama ele de Yaakov, quando a Torá chama Yaakov de Yaakov, e quando a Torá ou Hashem chama Yaakov de Israel? <coughs> Sobre o povo de Israel, os descendentes de Yaakov, a gente encontra que quando o Israel está no forte no caminho da Torá dos mitzvot são chamados de Israel, que é o nome mais importante. Quando não, são chamados de Jacob. Mas em Jacob Avinu, na própria pessoa, a gente não pode falar isso, pois Jacob era um tzadik sempre de ponta a ponta. Então, como a gente, como, por que não tem mudança a situação espiritual? Por que às vezes é chamado de Jacob, o próprio Jacob Avinu, e às vezes é chamado de Israel? Eu vou resumir a resposta dele, apesar dele trazer provas para tudo, e ele diz assim, que quando Jacob estava em situação de tristeza, seja pela venda durante esses 22 anos de, da venda de Jacob, ou quando sofreu com Labano, etc., era chamado de Jacob. Quando Jacob estava em situação de alegria, é chamado de Israel. E diz o Rahim, vocês podem ver os Pesukim, é assim, o nome de Israel é, é o nome que vem junto com a alegria, certo? É por isso que do chá Elioná e não a tristeza atrapalha o nome de Israel e por isso é chamado de Yaakov. E por isso, como Yaakov sabia que no Egito começou já o galut que foi prometido para Abraão, claro que neste momento não estavam sendo escravizados de fato, mas de qualquer modo já começou esta galut, por isso Yaakov estava com un pouco, não sei un nível de tristeza, por eso chamado de Jacob e não de Israel, é muito interessante ver as provas que o Makadosh, Akadosh, não vou citar, certo? Porque senão vai ficar muito longo, mas ele traz vários versículos provando esta ideia, que Jacob foi chamado de Israel apenas quando estava em eh, uma situação de alegria, em uma situação de júbilo. Quando estava em uma situação de tristeza, ou mesmo lutado, etc., é chamado de Israel. Yaakov. Muito bom. Agora, na sequência da Perashá, nós temos as brachot de Yaakov para seus filhos. Na verdade é que é, é, é brachot, mas com repreensão também, certo? Bem com repreensão. E aqui é um novo. <laughs> Aqui o Orahai Makadosh entra numa é uma explicação muito bonita. É, quando Reuben o Pasuk diz no versículo, o primeiro, Veikra, como diz o Pasuk no capítulo 49, Jacob chama seus filhos, e diz no versículo 3, Rubem Bejoriata, Rubem, você é meu primogênito, Kohi Vereshit Oni, você é, é minha primeira força. Daqui Jamil aprendem que Yaakov, com 84 anos casou, nunca teve uma gota de sêmen em vão, não tive o tzadzera de Batará. y a primera gota de semen que le teve engravidó Rubén. Cogí verreshit oni. Certo, Jacob no tenía eh, dos, sobre dos pessoas a testa, o que no tiveram semen en vão, no tiveram ejaculação em vão. Um é eh, Jacob e outro é Eliyahu Nabi, Pinhas. Mas aquí nós temos aqui a prova, Cogí verreshit oni. De cualquier modo, na continuación vemos que Reuben perde a Bejorá. perde, perde a primogenitura e coloca o Orahai Makadosh a explicação, al Pia de da cor do Zoar, a explicação é o seguinte. Por que que? Pois ele pergunta por que tiraram de Rubén e não colocou em a primogenitura? Por que foi para Yosef? Então, ele se prolonga, é muito interessante ver este Orahai Makadosh, é um pouco profundo, mas é sabido que a, a alma do, da, do filho que é criado depende do pensamento na hora da, <coughs> de gerar este filho dos pais, tanto do pai como da mãe. É super importante isto, e quanto os pensamentos são mais elevados, a alma é mais tzadik. E por isso que tem uma certa e a pessoa não pode estar, mesmo que ele tenha duas mulheres esposas, casar con esta com y pensar en la otra o viceversa, pues eso influencia negativamente en la alma de este filio que está siendo engendrado. Y aquí, este es el problema de Rubén de acuerdo a Zoar, Pues Jacob fue enganado y dieron a Leá para él. Y él él pensó que era Rachel, entonces estaba estaba pensando en Rachel, y la verdad era Leá, y por eso que Rubén perdió a primogenitura de acuerdo, a Zohar, trae trae y Makadosh, ¿Cierto? Y él se prolonga en esto. Y él dice, y no me pregunte de Abraham como teve Ismael, Y no me pregunte por qué porque Abraham teve Ismael, porque tenía ya los genes de él, dele cuestión de de idolatría, y tenía que separarlo, y él consiguió, con su santidad, de separar un bom Yitzhak y Esav. Ainda en Isaac sobró un resto y por eso separó Esav y Jacob. Yaakov, todos os filhos tzadikim, pois o pensamento era 100%, de Kedushá, de santidade, e por isso todos os filhos de Yaakov eram tzadikim, e é muito interessante ver este Orahim Kadosh, é muito interessante, não é à toa, é? a pessoa quando tem, você vê, tem pessoas, é, o Orahim se manifesta, você tem pessoas que o caráter desde, desde pequeno, o cara já puxa para o mal, tem outro que puxa para o bem, de que depende isto? De que depende? depende do pensamento, tanto do pai como da mãe, quando vem engendrar gerar este filho. Shabbat Shalom.